Dime cómo reacciono Yo te tenía en mi trono y yo luchando con mis demonios Tú me fallaste y jodiste lo del matrimonio Yo pensando en un futuro pero todo fue erróneo Cuando te vuelva a ver El sentimiento que tenía por usted ya no lo encontré Lo tiraste a la basura y quedó en un TV los recuerdos que tenía junto a usted hasta que fui sin piel Me siempre te hablo y nunca me contestas. Te veo línea y no miro tu respuesta. Dime con quién hablas que no me contestas. Para ese juego que a mí me molesta. Son las 3 a.m. tu amiga está puesta. Mírame a los ojos y séme me honesta. Dime si hay alguien más. En ti no vuelvo a confiar. Dime por qué traicionas. Hoy te tenía mi trono. Hijo Y jodiste matrimonio Yo pensando en un futuro pero todo fue erróneo Tarde o temprano salen las mentiras que tapabas Las mismas que un día mami a mí me negabas Yo no puedo creerlo, hace tiempo no dices nada Y yo como un tonto esperando tu llamada Haciéndome ilusiones pero todo fue en vano Me arrepiento las veces que dije te amo Te extraño no lo niego, quiero intentarlo Te empeñaste en mandar todo el carajo Corazones rotos y sueños destrozados Fue para Cupido por haber confiado Eso de amor lo dejo a un lado Maldita la palabra, estoy enamorado Te vuelvo a ver El sentimiento que tenía por usted ya no lo encontré Lo tiraste a la basura y quedó en un TV se ahogaron los recuerdos que tenía junto a usted Hasta que fuiste infiel